Tunajia inanga mbele. Jana tusimama uskate. Hizi utajua leo hizi. Hizi vitu ni rahisi. Hatuwezi basi uende tuone. ukae, unajua sitaki kicheko. Domi acha kurekodi. <laughs>